Yeni yılınız kutlu olsun, yeni yılınız mutlu olsun. Evinize huzur, cebinize para, kalbinize aşk olsun. Yeni yılda melekler sihrini göstersin. Bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu yıllar. İşte sonunda bu gönderebileceğim, dostluğumuzun yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcak bir yeni yıl mesajı. Mutlu yıllar!